Good morning, Mr. Lynch. It's July 10, 2021, and it's a Saturday. And here in Naples, 32 Celsius degrees, and so about 91 Fahrenheit. And so this means that like in these days, in this period, it's a very, very, very, very hot day. It's a sunny day. And today I was thinking about the fact that I uh, I thank him uh, for the sentence of the Saturday on uh, the project and I um, reciprocate with him for his for his project, for the projects of of the audience and all the people uh, and so uh, <laughs> eh, anyway as you see from the mythical window there are colored curtains we have uh, those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way and so from the mythical window in the colored curtains and from my mythical keyboard have a great day him and everyone too